Приветствую всех! Откроем учебник на девятой странице. Тема сегодняшнего урока – развитие полифонического слуха. Умение представлять каждую ноту интервала или аккорда, или просто обе руки вместе, достигается благодаря развитию полифонического слуха. Это помогает контролировать каждый палец и играть аккорды с хорошим качеством, а без непрозвученных нот, без неровности звуков. Итак, нам понадобится девятая страница, а также 20 э, по 27 страницы в дополнительных нотах. И мы будем заниматься над одной третью э, пьесы, в данном случае это одна страница. Итак, мы будем заниматься над каждым тактом по отдельности, выполняя три этапа, представляя каждый интервал отдельно – представляя вместе обе руки и играя обе руки со звуковым представлением. Давайте найдем каждую вертикальную линию в такте, э, такой вертикальный интервал, который мы получаем между нотами в правой и левой руках. Например, если мы посмотрим на вторую строчку, это наш интервал. Я его так выделила. Но сначала о том, как играть трель. Очень важно представлять трель очень аккуратно в самом начале разбора произведения, так как это поможет ясно представлять трель, и позже у вас не будет никаких неопределенных путаниц, как играть трель. Э, сколько оборотов, э, когда и как выходить из треля. такая неопределенность всегда приводит к лишнему напряжению и зажатию. И такой просчитанный подход к представлению трели позже поможет вам просто отпустить трели и играть ее свободно, фокусируясь только на выходе из трели. Но если вы начнете стараться играть трель свободно с самого начала, позже у вас э, будет такая непонятная каша под пальцами. Итак, на каждой восьмой ноте в левой руке у вас будет три оборота в трели. Теперь давайте посмотрим на разные примеры трели, потому что а, у всех будут немного разные выходы из трели. На первой трели, на предпоследней ноте мы начинаем а, выход. пять нот. две три и две ноты. В общем, а, 6 нот, 6 нот, 5 нот и 2 ноты. И следующая строчка точно так же. И затем вы просто останавливаетесь. Нет особого выхода, просто остановка трели здесь. Следующая строчка. Две ноты, три ноты. Следующая трель. И опять просто остановка трели. Следующая страница, третья строчка. И выход с пятью нотами. И последняя страница, первая строчка. Три оборота, три оборота, выход опять нот. Две, три, четыре ноты. три, три. Exit, five notes. Two, three, two. Надеюсь, понятно. И последние пассажи таким же образом. Даже если э, в конце концов вы просто отпустите правую руку, а не высчитывая больше, сколько нот в правой руке приходится, на сколько нот в левой, в самом начале разбора вам необходимо четко представлять пассажи э, вместе с левой рукой чтобы не было никаких, э, даже небольших неопределенностей. 国。 А теперь, возможно, вы захотите приостановить видео, записать все расшифровки треля и пассаж. А ваше задание, как я уже сказала, будет работа над первой страницей пьесы, но мы пройдем только по нескольким тактам сегодня, просто чтобы дать вам лучше понять, как заниматься. Откроем дополнительные ноты на 24 странице. Это первый так в мелодии, и мы начнем с пропевания каждой ноты вертикального интервала. Здесь мы можем выбрать направление нот, а, потому что с одной стороны мы подходим к до диезу в левой руке снизу, то есть до диез может направляться вправо. Но с другой стороны, если посмотреть дальше, мы все время спускаемся к до диезу, поэтому мы можем направить а, до диез влево. Теперь для работы а, над полифоническим слухом нам нужно знать порядок пения и представления нот. И правила указаны в учебнике. Если обе ноты направлены вправо, пойте и представляйте ноты снизу вверх. Если обе ноты направлены влево, тогда поем и представляем сверху вниз. Если ноты направлены а в разные стороны, начинаем с ноты, которая направлена влево. В данном случае это до. Давайте споем, а, подыгрывайте себе, если нужно. И представляем точно так же, постепенно сокращая время между нотами. А Вы также можете себе подпевать между а, представлениями. Итак, вы поете, представляете в том же темпе. Затем поете и представляете все быстрее и быстрее. Faster. Faster. И когда вы наконец можете как, как бы спеть ноты вместе и представить вместе, а а, вы пели, представляли, пели, представляли, быстрее, быстрее. А, тогда вы получили цельный интервал. И последний этап, представляем интервал и берем его правильными движениями рук. Um, представляем до диез в тембре фриланчели и соль диез в тембре скрипок. И играем этот интервал. Теперь продолжаем таким же образом с остальными интервалами. Обе ноты влево. А, с какой ноты мы начинаем представлять? Правильно, сверху вниз. Сначала споем. Теперь споем и представим а, в тембре скрипок и баланчели, И теперь ускоряем. Oh. И когда вы собрали весь интервал, а возьмите его на инструменте. Следующий. А, здесь нота направлена в противоположные стороны. Начинаю представлять. Правильно, с той ноты, которая идет влево. Быстрее. Спойте и представьте в тембре скрипикал виолончелей. И представляем вместе. Следующий интервал точно так же. следующий. Здесь обе ноты направлены влево, поэтому представляем опять сверху вниз. Пойте, представляйте. Now sing, imagine a child's violence И когда готовы, возьмите обе ноты вместе. Надеюсь, понятно. Это был первый этап работы над полифоническим слухом. Второй этап представляем обе руки сразу в одном такте, то есть всю текстуру с движением звука и глиссанда без пробелов. пропаганда without any blind parts, blank parts. Okay, so и помните, что мы представляем трели абсолютно выверенно и просчитанно. Приостановите видео и воспроизведите, когда готовы. И последний этап — игра со звуковым представлением без интонации. А, мы не представляем динамику или штрихи, а, зная привычки выполнять все сразу может быть очень сильный. Итак, напомню порядок фокуса. Представьте первый вертикальный интервал. Возьмите правильное движениями рук. Представьте глиссанда и следующую ноту с движением. С движением звука. Возьмите правильным движением запястья и локти. Представьте глиссанды, следующую ноту с движением звука. Возьмите правильным движением запястья. Представьте глиссанда и обе ноты с движением звука. Возьмите с движением запястья. Приостановите видео и воспроизведите, когда готовы. <laughs> And by the way, oh no, mm. I don't know. А вы можете играть с педалью или отложить до следующего урока. И теперь давайте перейдем к самому первому такту пьесы. С аккордовой фактурой здесь немного посложнее, поэтому я не стала начинать сегодня с самого начала пьесы. Первый такт, по-моему, это 20 страница в дополнительных нотах. Споем. Э, давайте разберемся, откуда начинать петь до влево, аккорд правый, мы начинаем петь ноты, которые направлены влево.